саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы ә, және 29 тоғызыншы параграф электр өрісі біртекті және біртекті емес электр өрісі сонымен қатар электр өрісінің кернеулігі сонымен қатар электр өрісінің суперпозициясы деген тақырыптарға тоқталатын боламыз әрине олай болса біз бастаймыз оқушылар әрине бастамай тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп әрбір сабақты шыққан кезде көруге мүмкіндік алыңдар жақсы олай болса бастаймыз бүгінгі сабағымыздан күтілетін нәтижелер жалпы электр өрісінің кернеулігін ә, деп отқанымыз не бұлар есепте қалай қолданамыз деген сұрақтарға жауап беретін боламыз ә, электр өрісі деп жатқанымыз не деген сұраққа біз былай жауап берейік электр өрісі бұл зарядталған денелер арасындағы әрекеттесуін сипаттайтын материал ерекше түрі яғни ә, біз былай түсінсек те болады электр өрісі мысалы біз айтқан болатынбыз өткен сабақтарда екі заряд егер зарядтар аттас болса бір бірін тебеді әр аттас болса бір бірін тартады дегенбіз дәл сол секілді тартылу құбылысын көрсететін шама яғни ә, мына бір суретті көріп тұрғанымыздай міне қараймыз зарядтар бір біріне істеп тұр тартып тұр иә яғни осы бір құбылысты біз не дейді екенбіз электр өріс деп айтады екенбіз енді электр өрісінің кернеулігіне тоқталатын болсақ міне электр өрісінің кернеулігі деп жатқанымыз осы электр өрісінің күштік сипаттамасы деп аталады ә, кернеулікті қандай әріппен белгілейді екенбіз кернеулікті мынандай печатный е әрпімен белгілейміз ә, ол векторлық шама болып есептелінеді міне көріп тұрғанымыздай ә, бізде егер аттас зарядта болса бір бірін қалай теуіп жатқанын көріп тұрмыз иә бір біріне жабыспайды ал енді әр аттас болса бір бірін тартқанын көріп тұрмыз сол кезде қарайтын болсақ міне ә, оң зарядтың теріс зарядқа қарай бару құбылысы яғни оң заряд өзінен береді теріс өзіне қабылдайтынын көріп тұрмыз енді формуласына тоқталатын болсақ кернеуліктің формуласына тоқталатын болсақ міне қараңыздар күштің негізі зарядқа қатынасы егер осы жерден заряд табатын болсақ формула былай түрленеді деген да ал егер күшті біз қалай ашамыз кулон заңымен ашқан кезде формула былай түрленсек болады осы жерден арақашық тапқан кезде яғни радиус тапқан кезде осы айда түрлендіруге болатындығын ашып барлығын формула көрсеттік енді осы электр өрісінің кернеулігінің өлшем бірлігі не болады деген сұрақ туындайды бізде мына жерде қазір өлшем бірлігі не болады ньютон бөлінген кулон болады екен окей ньютон бөлінген кулон ары қарай кеттік енді нүктелі зарядтардың кернеулігі бізде жалпы диэлектрик өтімділік деген бар еді яғни кернеулігіміз диэлектрик өтімділікке кері шама екен міне қараңыздар осы формула көруге болады да және кернеулігіміз неге ә, арақашықтыққа да кері шама кернеулігіміз зарядқа тура пропорционал деп қарастырылады формуласын былай жазады екенбіз бұл жерде е деп жатқанымыз жазбаша е деп жатқанымыз не екенін білеміз бұл әрине диэлектрик өтімділігі де өткен сабақта айтқан болатынбыз ауада диэлектрик өтімділік бірге тең болса суда ол сексен бірге тең деп қарастырған болатынбыз ал енді ә, өрістің кернеулік векторы яғни сыншы зарядтың шамасына тәуелді емес яғни ол қарастырылмайды енді екі параллель пластина арасындағы электр өрісіне тоқталайық ә, жалпы бізде сымдарды ашатын болсақ екі сым жүреді ішінде әр сым өзінше ә, ә, <coughs> заряд тасымалдайды деген сөз демек олардың өзіне байланысты яғни ә, үлкен ток келетін жерге біз диаметрі үлкен сым тартамыз не үшін өйткені бұл жерде ә, короткое замыкание болмау үшін демек ол жерде үлкен заряд тасымалданады деген сөз нәтижесінде арасындағы біздің ара қашықтық не істейді екенбіз қарастырады екенбіз бұл жерде диаметрін қарастырады екенбіз да э, сол кезде кернеулік екі пластинасы деп жатқан осы осы жерде кернеуліктің формасын ашатын болсақ кернеудің зарядқа ә, диаметрі қатынасы деп қарастырсақ болады бұл жерде бұл не кернеу кернеу яғни бұл кернеу мынау кернеулік шатаспаймыз иә кернеу өлшем бірлігі вольт ал мынау бізде арақашықтық диаметр иә ал енді бұл жердегі кернеуліктің өлшем бірлігі не болады сонда вольт бөлінген метр болады деген сөз яғни бізде ә, кернеуліктің өлшем екі жағдаймен қарастырады ал егер екі пластина арасындағы тепе теңдіктегі тозаң немесе тамшы деп қарастыратын болса біз формуланы қалай түрлендірсек болады екен бізде ә, мына бір формула бар ретінде қарайық иә кернеулігіміз тең болады күштің неге заряд қатынасы осы жерден күш тапқан кезде формуламыз не болады кернеулікті зарядты көбейтеміз ал күшті біз қалай айтсақ болады mg деп қарастырсақ болады деген сөз да иә бұл жерде енді ашып қарастырдық барлығын өлшем бірлігімен бұл сіздерге керек болады енді осыған байланысты бір есеп тақырыптық тест тапсырмалар яғни убт да келген тест оныншы класстарға убт өте маңызды қазір енді дайындалатын болса сол үшін сол убт дан бір сұрақ қарастырдық есепті шығарып комментарий ретінде қалдырып кетейік жарай ма кеттік ары қарай кернеулік векторының бағыты және күш сызықтары жаңа айттық біз жалпы мына жерде қарап тұрғанымыздай ә, э, мынау бізде қызыл деп қояйық яғни ә, таңба суың заряд өзінен береді екен иә міне қарайық зарядты береді ал теріс бізге зарядты өзіне қабылдайды екен да яғни нәтижесін бір біріне істейді тарту яғни осындай бір құбылысты байқауға болады екен иә яғни электр э, өрісінің күш сызықтары деп жатқанымыз әрбір нүктедегі жанамалардың бағыты өріс кернеулігінің векторының бағытымен сәйкес келетінін осы жерден көруге болады екен ары қарай кеттік енді қортқы кернеуліктерді ашып көрсеттік біз енді осы формулаларды өткен сабақтарда айтқан болатынбыз жалпы яғни қортқы кернеуліктер деп отқанымыз егер кез келген бұрыш жасай қозғалатын болса кернеуліктер не болады екен әрине мына формуланы біз білеміз қандай форма коснистер теоремасы иә осы формуланы салады екенбіз ал егер э, біздің бұрышымыз нөлге тең болатын болса иә бұрыш нөлге тең болатын болса неге салады екенбіз егер э, екі вектор бағыттас болса иә екі вектор бағыттас болса мына бір форма салады екенбіз солай ма егер э, бізде бұрышымыз 180 градус болатын болса ол кезде міне қарап тұрғанымыздай ә, бағыттар қарама қарсы бағытта болатын болса мына бір форма салып шығарамыз екен ал егер бұрышымыз 90 градус болса екі вектор өзара перпендикуляр иә қозғалып отыр демек неге пифагорға саламыз деген сөз ал егер екі вектор өзара 60 градус шаршаса ол кезде қай формула салады екенбіз жаңағы бізде ә, не болады мына жерде осы формула саламыз яғни косинус теоремасында минус таңба болғандықтан осылай қарастырылады иә ары қарай кеттік енді екі аттас заряд арасындағы нүктедегі қорытқы кернеулігі деп қарастырайық яғни екі әр аттас заряд әр аттас дегеніміз екеуі біреуі оң біреуі теріс деген сөз иә бұл кезде форма қалай қарастырады екенбіз екеуінің арақашықтығы екі түрлі болатын болса осындай бір форма салу арқылы кернеудің формуласын анықтауға болады екен иә оған байланысты бір есеп әдеттегідей бұл есепті шығарамыз комментарий ретінде қалдырамыз иә ал енді өрістердің суперпозиция принципі яғни суперпозиция принципі деп отқанымыз зарядтар жүйесі яғни тудырған электр өрісінің кеңістікте берілген нүктесіндегі кернеулік зарядтарының электр өрісінің кернеуліктерінің геометриялық қосылысына тең яғни ә, барлық бөлмедегі кернеуліктердің несін қарастырады екенбіз қосындысын қарастырады екенбіз иә немесе мысалы а нүктесіндегі екі нүктелі заряд тудырған өріскелімін анықтайық мысалы а нүктесінде деп жатқанымыз мына жерде міне мына жердегі бізде міне форма түрлендірген кезде қалай болды мына бір форма салды екенбіз немесе ә, <coughs> бізде осы жерде мына бір суретіміз осы сурет көрсетілген мысалы мына жағдайды қарастырайық иә мына бір екі жағдайды қарастырайық мына бет пен мына бетті қарастыратын болсақ не болады пифагор арқылы неге тік бұрышты бұрыш болғандықтан иә осылай қарастырып кете берсек те болады бағана айтып кеткеніміздей ғой біздің қорытқа кернеудің формулаларын осы жерден қолдансақ та болады ал енді бізде бір есептің шығару жолын көрсеттік түрлендіріп есепті шығару үлгісін берілген жазып мына бір есепті осылай түрлендіріп шығаруға да болады күрделі деген есептердің бірі әр жағдайға әртүрлі бағытта қарастырдық міне бірінші кернеулік жағдайымыз екінші жағдай үшінші жағдай төртінші жағдай иә біз білеміз суперпозиция принципін яғни барлығын не екенбіз қосамыз деген сөз әрі қарай ә, күштердегі жұптас яғни қосып пифагор теоремасы бойынша ромба яғни бізде мына жерде қарайтын болсақ мына ә, аралық төрт заряд тұр ғой бізде солай ма төрт зарядтың не арқылы пифагорас салу арқылы э, анықтасақ та болады екен әрине иә ары қарай ә, бұл жердегі бұрыштарын қарастыратын болсақ кернеулік бағыты мен қысқа яғни диагональ арасындағы бұрышты анықтау үшін не істейміз әрине синустың косинусқа қатынасы бізге нені береді тангенс альфаны береді демек мына жерде тангенс альфаны ашып қарастырдық осылай бір есептің шығару жолын көрсеттік келесі бізде пысықтайм ә, бар болғаны міне бір екі бір екі яғни төрт есеп бердік қатты күрделі емес шығарып көреміз шыққан есептердің жауаптарын комментарий ретінде қалдырамыз түсінбеген жерлеріміз болса тоже комментарий ретінде қалдырайық құрметті оқушылар егер сабақ сіздерге ұнап өздеріңіз бір нәрсе үйренген болсаңыздар міндетті түрде лайк басып біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар